一直旋转。我开菜单，你来吃。欢迎收看《海神秀体操》，今天是我们的全新计划。我开菜单，你来吃。最近教课遇到一些学生，他们都会跟我要回家作业。那这个回家作业呢，就是问你说，教练，我在家里有没有什么可以自己加强的？我在体操馆里面有动作卡关了，可不可以在家里加强什么？ 对我们在体操馆的动作能够有一些帮助。今天这个计划呢，就是帮助你除了在体操馆之外，让你回家还可以做一些辅助训练。当你回家做完这个辅助训练，你再把动作拿到体操馆的时候，你会对你的动作更熟练，也更清楚一点，能够帮助你快速的上手正在练的动作。那我们今天要教的就是鞍马辅助训练。那我们看下去，Go。 OK，首先我们先双手撑地上，为了让你的手腕达到一个，等一下鞍马你在撑的时候，你的手腕不会那么的痛，所以我们先在地上做一下绕圈，让你的手腕张开一点，好，然后左右左右撑一下，因为你在绕鞍马是双手都在运用，那这个绕圈呢？ 你就先绕左边三圈，再换右边三圈，先做一组，然后左右来回算一下，做十下，也做一组。这是第一样菜单，第二样菜单，请你的脚放在前面，手撑在后面，把你的肚子往上顶。好，往上顶之后，你会发现你的双手是在支撑你的整个身体，所以用你的双手去做一个左右晃动。 可以的话，把你的手拉高，这时候要注意你的肚子。如果肚子垮掉的话，待会你在甩的时候就会坐不起来，所以要尽量把你的肚子往上撑。这里做拉高，接着转过来，另外一面也要做。立挺身的姿势，去做一个左右拉高，手拉高，手拉高。OK，那这两个动作呢，你可以做来回算一次，做二十次，做一到两次，就是第二两台。 第三个动作呢，我们就把你的脚撑起来。你先试着去找你觉得顺的那一边，所以你可以先走逆时针，我换过来，你也可以走顺时针，看你哪一边比较顺，就走哪一边。当你觉得哎还不错，稳定了一点，那我们就加速走快一点，让你的手支撑感再多一点。好，这是第三样器材。 第四个动作，你可能要准备下一双袜子，把袜子套上，因为待会你在做的时候你的脚可能一直落地板，那为了防止你的脚受伤破皮，所以最好穿一双袜子。第四样动作，我们先做手撑着，然后把你的脚踩远，手拉高之后跳进去，先让你的脚在前面做个半圈就可以了。跳起来手撑，让你的脚滑到前面，这样子半圈，好举高。 滑出去，绕个半圈，给你的手有一点支撑感，脚到一半先绕半圈就好。当然，如果你有感觉的话，你也可以再甩多一点，不一定要一定要半圈，你也可以拉远一点，超过半圈也没关系。这个动作呢，你就半圈半圈绕，一次做五个，五个做三组，这就是第四样菜单。接着第五个动作也是最后一个动作，刚刚你已经可以绕半圈了，那接着。 这一次要运用到屁股。当你跳进去的时候，就用你的屁股坐着，去做一个滑屁的动作，用屁股让它滑一圈。所以这时候你可以考虑选择穿长裤，因为短裤你可能会磨到你的大小腿，这样还是皮跟地板会去摩擦，有点不舒服。好，那我们再看一次：手举高，拉远之后，轻轻的跳进去，用你的屁股滑一圈。 好，先让它有能做到一圈的感觉。那这个动作呢，你就做一次一圈，一样一次五圈，做三组。那这就是我们最后的第五样菜单。这五件事，你把它多做一点，熟练一点，会对于你在鞍马上面的帮助是非常大的。那最终目标，我们就是要达到可以一直旋转。好，那这样子，到草馆里面来练的时候。 就会更熟悉一点。好，以上五样菜单，如果你的鞍马想进步的话，就可以把这五个动作多熟练一点，这样对你的鞍马绝对有非常大的效果。那今天的影片就到这里，如果你喜欢我的影片，记得按赞、订阅、分享。我是艾神，下次见，拜拜。